Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer une astuce pour mieux faire swinguer vos solos en jazz manouche. En général, lorsqu'on apprend la technique main droite, lorsqu'on apprend à improviser, on apprend à bien mettre les coups vers le bas sur le temps 1, 1, 1 et 2 et 3. Donc on se repère sur les coups vers le bas et on essaie de les mettre sur le temps. Et le défaut que ça peut avoir, c'est que ça peut sonner un petit peu trop, justement un peu trop dans la pulsation, un peu trop marqué et avec, avec, un côté un petit peu trop évident rythmiquement, on pourrait dire. Je fais une courte improvisation pour illustrer ça, en essayant de le faire sans se moquer, en essayant de faire une vraie belle improvisation. c'était pas exagéré, c'était pas trop critiqué. Vous avez vu, vous avez peut-être perçu qu'il y avait quelque chose d'assez de bien marqué dans la pulsation. Ce que je vous propose comme astuce, c'est de commencer une phrase sur un contretemps avec un coup vers le bas et de garder cette alternance bas-haut, bas-haut, bas-haut, bas-haut. Donc du coup, tous les coups vers le bas vont être sur les contretemps. Donc au lieu de faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1, on va faire 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 L'accent naturel qu'on a avec un coup vers le bas, il va se placer sur les contretemps. Et, du coup, ça va pas mal changer hum, l'énergie rythmique, le swing en fait qu'on va avoir dans notre improvisation. Ça va un peu varier les accents. Et du coup, ça va créer un contraste avec les moments où on joue plutôt sur le temps. Donc, pour arriver à faire ça, c'est pas évident d'y arriver à le faire euh, juste en y pensant, donc on va choisir des phrases qui sont qui nous permettent facilement de garder l'alternance bao-bao. Donc des phrases qui sont basées sur des groupes de deux notes ou de quatre notes sur, sur les cordes. Donc par exemple, sur Do majeur, on va pouvoir faire deux notes par corde. Sur Mi7, et eh ben, on verra bien. Je vais faire un petit impro sur All of Me pour illustrer ça. Donc normalement on devrait percevoir cette variation d'énergie et de swing, on pourrait dire. Ce qui est très intéressant, c'est justement, je le disais tout à l'heure, d'alterner, de passer à quelque chose qui est bien sur le temps à quelque chose qui est bien sur les contretemps. Et ça amène des contrastes et du coup, ça varie le swing. Alors ça, normalement, c'est quelque chose qui se fait euh, un peu instinct, enfin, qui se fait naturellement en fonction des cordes sur lesquelles on va. C'est-à-dire que ça, ça accentue plutôt sur les temps, plutôt sur les contretemps, en fonction des coups de médiator qui se choisissent plus par rapport au changement de corde. Mais ça peut être bien de faire exprès, d'amener des contrastes avec ça. Pour arriver à faire ça un peu sur demande, comme ce que je viens de faire sur All of Me, c'est bien d'une part d'essayer de, commencer sur un contretemps, donc le et du 1 par exemple, c'est ce que j'ai fait, et après, plutôt que juste d'essayer de tout calculer et de faire de notes par corde, essayez aussi de mémoriser la sensation que ça amène. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1 et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et ça accentue les contretemps. Et ça, euh, ça peut être... Euh, enfin, il faut se... Il faut mémoriser la sensation que ça apporte, parce que ça, c'est ce que les gens vont percevoir, en fait. Ils vont percevoir qu'il y a un truc qui... On a presque la sensation qu'il y a un truc qui se décale, en fait, ou que ça répond à, ça répond à la, au temps, en fait. Hein. Donc, essayez d'arriver à faire ça juste en vous concentrant sur, le, sur la sensation que ça amène. 1 et 2 et 3 et 4. Je vais faire une improvisation sur les yeux noirs un peu plus rapide à 220 BPM et en variant un coup sur les temps, un coup plutôt sur les contretemps. Essayez de percevoir ces contrastes. j'espère que vous avez perçu ces contrastes. C'était un peu moins évident puisque le morceau est plus rapide. Du coup, ça devient, ça devient moins flagrant en fait avec la vitesse. Je profite de cette vidéo pour vous parler d'un CD que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois en fait. C'est un CD de jazz manouche, de composition en jazz manouche, c'est suffisamment rare pour que ce soit souligné. Euh, il y a 15 compositions sur le CD, le groupe s'appelle Paris Music Tales, c'est disponible sur Spotify, sur Deezer, vous pouvez aussi acheter le CD sur Bandcamp ou même le commander par envoi postal. Et il y a même les transcriptions des 15 morceaux qui ont été faites. Toutes les parties, donc les deux guitares, le soliste et l'accompagnateur et le contrebassiste, c'est tout disponible. Il y en a une partie sur le site Soundslice et vous pouvez aussi acheter les transcriptions sur le site du groupe. J'espère que cette vidéo vous a bien plu que cette notion de contraste en accentuant plutôt les temps plutôt les contretemps vous intéressera. C'est quelque chose qui n'est pas théorisé euh, en jazz manouche, jamais personne m'a parlé de ce concept-là, mais il y a certains guitaristes dont j'aime bien le jeu qui, qui des fois utilisaient un phrasé un peu particulier. Au début, j'ai pas compris ce que c'était, puis à force d'essayer de, comprendre, eh ben, j'ai compris que ça venait de ça en fait. J'ai trouvé ça vraiment bien, donc du coup, j'ai réutilisé cette idée-là, et j'en ai fait une vidéo pédagogique.